नमस्कार दोस्तों स्वागत है से एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कोविड 19 सर्टिफिकेट के बारे में अगर आपने कोविड 19 वैक्सीन का डोज ले लिया है और आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बहुत से लोग कोविड नाइन्टीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं डोज तो ले लेते हैं वैक्सीन का लेकिन उसके बाद उनका सर्टिफिकेट नहीं आता है या कुछ लोग अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों अगर आप अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा इस वीडियो पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे आप कोविड नाइन्टीन वैक्सीन का सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए फिर सर्च का वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करेंगे और गूगल में आपको लिखकर सर्च करना है कोविन डॉट जुबी डॉट इन ठीक है इतना लिखकर आपको सर्च कर देना है जैसा आप लिख कर सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट मिल जाएगी W W dot CoWIN dot dot in ठीक है ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है इस वेबसाइट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी वेबसाइट वो ओपन हो चुकी है अगर आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर साइन इन ठीक है आपको यहाँ पे रजिस्टर साइन इन पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर और साइन इन फॉर वैक्सीन ठीक है आपके वैक्सीन में जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है चलिए यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर फिल कर लिया है उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा गेट ओ आपको यहाँ पर गेट ओ पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओ सेंड किया जाएगा और यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल पर जो भी ओ है वहाँ पे आपको इंटर ओ पे यहाँ पे ओ को फिल कर देना है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ओ को फिल कर दिया है उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई एंड प्रोसीड आपको इस पर क्लिक कर देना है ओ वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे देखिए आपकी डिटेल इस तरह से ओपन हो जाएगी यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे फुल नेम आ जाएगा यहाँ पर आपकी एक रेफरेंस आईडी आ जाएगी और यहाँ पे आपको एक सीक्रेट कोड देखने को मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे ईयर आपको डेट ऑफ बर्थ की यहाँ पे ईयर देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड के लास्ट के यहाँ पे फोर डिजिट अंक चेक कर सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो फर्स्ट डोज है वहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्सीन यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन जाएगा अगर आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा सर्टिफिकेट है वहाँ पे डाउनलोड हो चुका है चलिए यहाँ पे मैं इसे पीडीएफ फाइल में ओपन कर लेता हूँ आपका जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा सर्टिफिकेट है वहाँ पे ओपन हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो provisional certificate for COVID nineteen vaccine ठीक है फर्स्ट डोज तो यहाँ पे जो हमारा सर्टिफिकेट है वहाँ पे आप दे सकते हो फर्स्ट डोज का यहाँ पे सर्टिफिकेट दे रखा है ठीक है यहाँ पे आपका पूरा नाम आ जाएगा जो भी आपकी डिटेल है यहाँ पे आप अपनी पूरी डिटेल दे सकते हैं ठीक है यहाँ पे आप दे सकते हैं यहाँ पे आपका एक क्यू आर कोड आ जाएगा यहाँ पे आप दे सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद तो लाइक कर देना चैनल पर नए चैनल तो को सब्सक्राइब कर लेना मिलते आपको अगले वीडियो में तब तक